星星夏令营。We will help you to take you to the next level。这里有最资深的行业领航人、专业制作人、经纪人以及嘉宾艺人，他们将会分享最珍贵的业内心得。We will share with you all our experiences。以及亲自去教授表演的一些秘诀、作品推广的基本知识。We will help you to find yourself。 遇上你们专业团队，陪伴你在茫茫的音乐圈里面寻找你的独特航道，开辟你自己的音乐国度。We want you.